gaur egun gogoerara iristeko bidea ez derraza izan. Hainbat gatazka izan ditugu historian zehar. Tentsia bete egon izan da, eta hori azterrezakegu denboran atzera egiten badugu. Bigarren Gerra Mundiala amaitu zenean, nazio batuen erakundea ONU sortu zen. Gaur egun nazioarteko erakunde handiena da. Bere helburu garrantzitsuenak hauek dira. Nazioarteko zuzen bidea, garapen ekonomiko eta soziala eta giza eskubideak bermatzea. Gerrek ondorio katastrofikoak izaten dituzte, eta gienetan gutxien berez dutenek, hau da, zibilek ordaintzen dituzte. Ala nola, biztanleria masa erraldeak imigratzen dute. Oita hotgarren mendeko arazotako bat, baina geraren aurpe bizi galera da. Adibidez, bigarren gerra mundialean irurogei milioi pertsa ilomen ziren. Bestalde, ondorio ekonomiko, mugaldaketa eta azpiegituren suntxiketak daude. Gatazka batean, gatazkan parte hartzen duten kide baina interesatu gehiago daude. Askotan, bi herrialdeen arteko gatazka batek beste hirugarren bati onura ekartzen dio. Eta hirugarren honek ezkutuan bere karta jolastuz nahi duen eragina lor dezake. Interesak, ekonomikoak, ideologikoak eta kontrol politikatik sortu izan daitezke. Egungo egoera ikusita garbi dago bakia sustatzeko eta mantentzeko instituzio berriak bar direla. Gaur egungo erakundeak ez bai dira egokitzen nazionarteko erlazio berrietara. Azkeneko mendean, bakia mantentzeko mandiren aurrera pasuak elitu egin dira. Mundu guztian zehar interes ekonomiko eta politikoengatik gerrak lehertu dira. Europa beki Mendebalde hurbilan eta Hego Ameriketan bertako baliabide naturalen kontrola lortzeko gudak hasi dira.